جانم فدای مادر دردی در جای مادر جانم فدای مادر دردی در جای مادر باشد بهشت رزوان در زیر پای مادر باشد بهشت رزوان در زیر پای مادر در زندگی ای فرزند پشت و پناه مادر در زندگی ای فرزند پشت و پناه مادر بس در دو غم از عالم باشد سزای مادر بس در دو غم از عالم باشد سزای مادر جانم فدای مادر جانم فدای مادر در جای مادر تردید جای مادر باشد بهشت رزوان در زیر پای مادر باشد بشت رزوان در زیر پای مادر فتح و کشای اشارت دستی دوهای مادر فتح و کشای اشارت دستی دعای مادر یک عمر گوید اکرام حمد سنای مادر یک عمر گوید اکرام حمد سنای مادر جانم فدای مادر جانم فدای مادر دردی در جای مادر دردی در جای مادر باشد بهیش رزوان در زیر پای مادر باشد بهیش رزوان در زیر پای مادر باشد بهشت رزوان در زیر پای مادر